媽媽冇嘢做，去睇車。我哋今日去邊好啦？我哋今日去寶馬，因為寶馬咧有一個新活動叫做 My Passion。咁咧，我最想睇嗰部車咧就係佢新推出一部叫二系嘅 Coupe。咁我想去望一望，究竟佢系點樣樣嘅。咁我哋而家就出發去佢哋桃瓜環保陳室嗰度睇下啦。 Hello，我哋今日就嚟咗宝马，就试下佢哋啲试坐下啲新车。咁我而家坐咗入去呢架新一系嘅一一八 I 嚟嘅。咁诶，俾我嘅感觉就系细咯呢架车。最主要，不过呢架车本身个卖点都系细嘅。咁可能头先嗰个位咧，搞得好高嗰个人。 咁有少少頂頭，咁啊而家校翻正咧，O K。咁嗰個誒內裝咧，都係一貫嘅寶馬內裝嘅。不過頭先咧，我閂門嚟睇咧，佢嗰個門嗰個厚度啊，同埋啲聲咧，係比一般以往寶馬嗰啲車係真係薄少少嘅啲。可能佢呢啲誒 low grade 版咧，其實係。 嗰個用料咧就冇咁厚實啦，咁啊就眼望一個後座咧，其實就比以前嗰啲咧就寬敞啲嘅。咁就一仔冇咩好講啦，因為一仔都係平價車嚟嘅。咁誒，我其實最主要咧，今日我就嚟想去試嗰架二號 K 嘅。咁而家有啲人喺度睇緊，咁我咧而家過去試一試先。 咁我而家就上咗嚟依家二一八嘅型号啦。咁呢个二系新款车咧，嗰个设计其实都系一如以往嘅，所有宝马嘅车都系咁样样嘅啦。咁啊，就多咗呢啲啦，气氛灯啦，系几有型嘅。跟住你话门，头先我试嗰个程度咧，其实真系同嗰个一系咧系分别不大嘅。咁诶。 讲一讲个 headroom 先，呢个 headroom 其实都 OK 喎，比我想象中好。因为本身啦，揸开诶，即系同级嘅车嚟讲咧，诶，我系会觉得呢一个咧系比同级嘅车咧高一啲啲啦，唔系好多高一啲啲嘅啫。咁可能亦都系張凳搞得矮嘅关系。张凳咧就诶，如果你讲普通版嚟讲，呢个就算 OK 啦，几舒服嘅，系唔错嘅。 咁诶，车系车仔细细啦，呢个。咁啲大盘啊，呢啲咧就系一半都系补办嘅貨值嚟噶啦。我一睇啲储物位先。咁呢度里面有 USB 插电嘅。系啦，咁呢度有两个杯架位啦，呢度都有个无线插电。呢个唔知有冇无线插电位咧？呢个唔角系。咁好啦，我哋就。 去外面望一望，佢后面系究竟系点样样咧？好冇？好啦，咁咧入咗嚟啦。咁后座嘅空间咧就嗱好明显啦。我五尺七寸，其实系我唔好我唔可以坐得好直，因为坐直咧基本上我而家好顶啊，我头已经顶住呢度。咁但系即系顶头还顶头啊。咁我望落去嗰个车厢或者系俾我嘅感觉咧，其实就唔算局促嘅，但系真系顶头啊。 好意思，要要咁样坐一定要。但系如果你咁样坐嘅话咧，我只脚顶到啦，头先要顶到啦，同埋我个腰咧呢度冇咗承托啊，对唔住。即系如果你话咧坐一阵其实系 O K 嘅，但系如果你话诶长途程坐咧，就真系麻麻地，你要谂过啦。你或者屋企人比较细粒啲嘅话，你可以。 先可以選擇呢一款車，否則的話咧，你選擇呢款車真係唔得啦！我坐坐直少少咋，已經頂住晒啦， <laughs> 我頭已經頂頂得好緊要。所以誒，型架車咯，呢一架即係越你年輕誒兩個人坐，譬如有時好好少機會嘅車坐誒車啲朋友，其實咧呢架咧都唔錯嘅，我覺得。咁啊，而家睇下個尾箱先。 影箱咧，好寬敞啊！咁咧，但係佢下面應該係冇後面，梯，都冇，呢個應該都都揭唔起嘅。不過嗱，你睇一睇呢度啦，手工問題啊手手工問題咯，我覺得呢啲要注意翻。 即系二三五马力，咁你睇到啦，有埋呢啲裝飾，馬力都大好多啦。咁另面呢一樣嘅，一樣。個籠咧，係能邊窗框啦，無邊窗框，咁啊唔知隔音會唔會差啲啦？ 咁我而家全部個感覺咧係一樣。咁話同上頭先嗰個有咩分別？咁但係啲裝飾啊，呢啲色位啊，當然就係靚啲啦。係啦，感覺儀標版啊，同埋呢啲模其實都係一樣，一模一樣。咁當然呢架馬力大好多啦。 全景天窗两个都有。好啦，我哋而家就坐咗入呢个三系嘅旅行车里面嘅呢一架三系咧，固然之系肯定系大啲噶啦，所有嘢都大啲啦，啲层啲啦，靓啲啦。咁诶，标版咧，佢呢一个咧全。 LCD 噶啦，呢度用晒，咁就诶同之前嗰啲咧系一半 digital，一半系 mon 咧系有啲唔同嘅。咁呢个咧呢架车嚟讲就真系富落好多。咁同埋系有一半三系嘅水准咯，啲做工系好明显系诶扎实啲，我觉得。但系咧佢就冇咁 trendy 啊，佢冇晒嗰啲。 气氛灯啊嗱，佢呢一个冇晒嘅。不过我谂嗰啲都系诶 g a m 嘢嚟噶，唔紧要，最紧要你架车好渣同埋靓。咁我咧而家过去后座嗰度咧睇一睇先。哇，唔同晒啦呢架入到嚟，无论 Head Room 啊、Leg Room 啊，全部都唔同晒。你可以坐直又得，斜坐都得。如果你真系咧有家庭咧，或者你真系想， 成日坐好多人咧，我都建議呢一架。咁後座咧，佢都有恆温冷氣嘅，有兩個 USB。咁誒，真係噶，如果你真係多乘客嘅話咧，你就唔好貪嗰啲細車仔喎，嗰啲就型咯，但係就唔過癮，即係唔 practical 咯。咁我哋而家睇埋個尾信。 下面仲有啲全文架可以睇嘢，係啦。咁啊唔錯啊！呢一架車，如果你係揸呢一架車揸好幾、二十個鍾，咁當然啦，佢亦都有可以飛得嘅冷靜啦。呢一架係如果三二零 I 就係普通版啦，咁但係如果你想飛嘅，佢有三三零、三四零 I 嗰啲咧就仲正。 啦，今日我嘅介紹就到呢度啦。如果你中意嘅話，記得 subscribe 翻我嘅 YouTube channel 啊！多謝你，拜拜。